Tak výstavu eh, Pohled, náhled, vhled a Deli Tojblový jsme dali dohromady společně s Michalem Cábem a Kristýnou Tojblovou. Byl to takový eh, letmej průřez eh, její prací. Vycházeli jsme z, z toho, jakým způsobem se její tvorba vyvíjela, takže tam jsou zastoupený takový asi nejhlavnější, nejhlavnější momenty její práce kdy se vlastně už během studia vyvíjela, začínala vlastně malbou, kresbou a postupně se od malby dostávala víc ke kresbě, k instalacím, k videu a k jiným formám eh, prezentace. Eh, důležitý téma pro ní bylo dívání se, fenomén pohledu, pozorování. A pozorovali lidi, jak se chovají a vytvořila například videa který by se dali ale chápat i jako krezební práce, nebo vlastně i textový, kde natáčí, jak eh, přepisuje rozhovor babičky s dědou. Na výstavě jsme teda prezentovali jak její začátky, eh, což byly malby. Ty jsme zanechali nakonec v menším měřítku, jenom jako, jenom jako poukázání na to, z čeho vycházela. Větší důraz tam potom byl kladen na kresby, kdy jsme použili eh, kresby různého druhu od eh, denních záznamů, například i popisu eh, performancí, drobných kresbiček a udělali jsme vlastně z nich takový mrak. Její videa, který v, asi prezentovali to nejzásadnější, k čemu se Adela dopracovala, Byly tam záznamy z performancí, z akcí a vlastně jsme použili i videa, který měla rozpracovaný jako, jako určitý skici, který už vlastně dál nerozvinula. Eh, na videu byla právě přítomná eh, akce z Veletržního paláce, pro kterou jsme eh, speciálně postavili takovou prostorovou, prostorovou paneláž, Eh, kde byl trošku zúžený, zúžený vchod a pohled, takže jsme nějakým způsobem chtěli odrazit to, že celá ta, eh, že to hlavní téma výstavy i to video, který v ní běží, je o dívání, o pohledu. Eh, krom pozorování galerijního prostoru, který, který Adela stematizovala v, na diplomantské výstavě ve Vletržním paláci, jí velmi zajímal i Eh, divák, role diváka. Tohle, eh, tohle téma zpracovala na vystavené sérii Krezeb, kde, která byla vlastně nedokončená, zůstala v digitální podobě eh, a byla určená, vlastně plánovala vystavit tuhle sérii Krezeb jako sérii návodů. Na kresbách byla vždy přítomná postavička dívky, která se určitým způsobem dívá na obraz Například si poklepává nohou, eh, stojí se skříženýma nohama, eh, s nohama rovně, eh, nebo klečí u obrázku, který je, který je na zemi. A vlastně chtěla chtěla na, na vernisáži performery, kteří budou podle těchto návodů opakovat stejné akce a možná tím i donutí diváky poukázat na, to, na určitou návodovost. Tady dochází k, eh, k, k jakési přesmyčce, kdy si divák us, uvědomuje svoji roli diváka. Pozvání performerů jsme na výstavu taky zvažovali, nicméně jsme se rozhodli nakonec nechat čistě jenom kresby a myslím si, že, že, že ty kresby eh, pro při důkladnějším pohledu vlastně sami můžou sami fungovat eh, nebo fungovat jako no, vzbudit v divákovi ten pocit, že se vlastně nějakým způsobem dívá sám na sebe, to, jak před obrazem stojí, že si má založené ruce v kapse, nebo jestli si zrovna poklepává nohou. Co se týče médií, se kterými Adela pracovala, už jsem je eh, zmínil, vlastně k, k využití zpracování toho obsahu a toho tématu, který, který zajímá, přestala klást takový důraz na, na monomedialitu takže využívala jak kresbu, eh, text, video, fotografii. Procházela celým tímto spektrem a myslím si, že, eh, že její práce eh, například i z performance by zasloužila v budoucnu určité porovnání třeba na nějakých větších výstavách, kde kde by byli zastoupeni umělci pracující například s podobným tématem nebo s podobným médiem a snad se něčeho takového dočkáme.